你来喽，今天还好吗？先坐一下，等我一下。这杯茶给你。你有看过一部动画叫做《夏日大作战》吗？这是一部很好的动画哦，我非常推荐。 大家都可以去看。これは僕に起こったとんでもない夏休み。ねえ、バイトしない？え？募集人員1名なの。小磯健二君。あ、はじめまして。私の彼。え？ちゃんと幸せにする自信はあるかい？あ、はあ、ええ、まあ。 我的泪点超低的，在这个动画里面有好几个点，我其实都还是很忍不住，就是会落下眼泪。我们家小朋友也很喜欢，我跟着他们看了好几次呢。为什么今天要提到这部动画？这部动画背景非常有趣，它是跟我们一样是有一个真实的世界，但它里面有一个虚拟的平台，很像是一个虚拟世界。 每一个真实世界的人，在这个虚拟世界里面，其实都有一个账号，哦，有一个代表人物。那这个代表人物的样子，其实是可以依照你个人的喜好去把它星做出来的。讲到这个，有没有觉得有点有趣？这跟我们现在来讲，我们会很难去想象吗？其实不会啊，现在我们就是真实世界里面，我们还有另外一个世界。 什么世界？网络的世界。讲到桌子世界跟网络的世界，我觉得这样讲的时候，大家可能不会很有感觉，所以我才用这部动画来做说明。好，其中有一个角色，他是女主角的表弟，他大概才十三岁而已，他就是一个很会很会电脑的一个小朋友。可是他在虚拟世界，在 OZ 这个虚拟世界里面，他其实是一个格斗冠军。 他超厉害的。不过这部动画里面，我最欣赏的角色是那位奶奶啦。我觉得大家如果去看这部动画电影的话，就会知道我的意思了。那总之，这个故事的背景是说，因为比如说各大的品牌、各大的就是很知名的店，在这个虚拟世界里面都会有驻点，甚至是所有的呃公家机构哈，在里面都会有服务的窗口。所以其实当虚拟世界的一些状态。 就是基本上，它其实就是类似一个被骇客入侵的状况的时候，整个真实世界也是，就是引起很大的动乱，比如说交通交通瘫痪啊，甚至是说这个医疗的部分没有来得及及时，甚至是 GPS 卫星就是完全不准哦，有很多很多的状况发生了。这跟我们现在有什么关系？大家去想象一下，我讲一个有点残酷，但是确实发生的事情。 在台湾的我们有很多中小企业，其实是很实力坚强的，非常有实力的。我们在做产品上面，其实是可能真的是顶尖、数一数二，累积了很多几十年的经验。我们可以做了很多别人其实是做不到的东西，常常挑战很多不可能的任务。我们有很多的台湾之光，但是我们不可否认的是，因为网络的兴起，大家有没有感觉到一个危机？ 有越来越多的产业，越来越多的企业觉得说，为什么订单一直在缩减？也因为是这样的状况，大家才会去考虑说，哎，过去可能一个老板可能会觉得，几年前可能一个老板会觉得说啊，做网站就是做网站不好啊，或者是说那个那些哪有可能有用？大家都觉得说自己的实力就是一定可以接到订单，而且我一定是。 可以接到很大的订单，这些。可是我们要去思考的是，其实整个世界的脚步不断的在转变，世界进步的很快，我们一定要转变我们的思维，去去 match 这样的一个状况。所以我把它简单来讲，我想问大家一件事情：今天你是一个很有实力的厂商，其实其实很多的东西在台面上，你一看就会觉得说，我一定是可以做的比他好的，甚至你可以做的比他。 更便宜，可是问题是你，你为什么没有客户找到你呢？这个答案很简单啊，在现实世界的部分，或者在台湾的你们，很可能是有点知名度的。可是，在网络的世界里，你存在吗？这有让你要想很久吗？其实很多人。 跟我讨论之后，他们其实虽然不是很难，一时之间很难接受，可是他们不得不去思考一件事情。确实，以客户的角度来看，一间可能是几十年的厂商、工厂或企业，是实力很坚强的。可是，在网络上面的感觉，以客户来讲，它其实是一间不存在的公司。我怎么会这样讲？就很简单啊。今天如果公，今天如果是一个客户。 输入了你们公司的名字，输入了你的品牌名称，他在 Google 的首页看不到你的时候，你觉得他会相信你是实际存在的一家公司吗？那如果客人没有办法看到你，他没有办法很快速的知道你不但是一家真实存在的公司，而且是一个实力坚强的厂商，他怎么展开跟你合作的可能呢？ 好，就来到一个关键了。我觉得，我就不要再就是拐弯抹角告诉大家，其实现在的各位，我们每一个想要走出外销市场的中小企业们，你们到底该如何依照你们自己的喜好，打造你们在外销品牌上面的专业形象呢？答案很简单，你是否有足够多的线上资产？ 我为什么讲线上资产？你在网络上能够被找到吗？能够被找到些什么？是很漂亮的图片，好，好，内容很具原创性的网站，还是深很深度甚至优质对客户是有意义的影片呢？如果这些你都做到的话，我相信客户是很快就可以相信你的。可是如果当客户。 在网络上对你的搜寻其实是没有任何结果的时候，这个答案可能是很可怕的，对吧？下一集我们会再更进一步去思考跟探讨，到底线上资产我们可以怎么样用最有效率的方式去实现。今天先到这边，辛苦喽。 人類の未来をかけました。